それでは参りますよっちゃれ帰れ 会だ会だ会社会だ会だ会社だ会だ会だ会社会だ会だ会社やっちゃれやっちゃれやっちゃれやっちゃれやっちゃれやっちゃれや 紹介してみがもあん馬もよ踊るなるこりょせよ踊るガイストどこいどこいどこいどこい いどっこいどっこいしょどっよっちゃれよっちゃれよっちゃれや

皆様ご声援最後までありがとうございました 踊り子撤収